manihüler Berekat buda çüler çüler ava Berekat paçuda çak zurba giler ava giler ava Ruh hayarını Hüreri şeyhet, aburlu hürer ava, hürer ava Dünya diz maşhurdur, vi namus vi ne kaday, hiller ava Ruh hayar Oh!